こんにちは。寒いですね。そうですね。明日はもっと寒くなります。そうですね。週末は持ち直すみたいですね。そうですね。よかったですね。あ、そうですね。そうですねったら。はい、ありがとうございます。中村君です。よろしくお願いします。いらっしゃいます。 参りましょう昨日の浜崎あみちゃんからのご紹介初登場ですね今日も手多かったよ、ね、ジェジュンですどうぞ 明日明日だねこいますね <laughs> 素直になれなくて明日夜十時スタートですねはい貼ってみましょう貼っといてちょうだいいや来てますよ北川さんから来てますええ素直になれなくてフジテレビ来てますお松浦さん来てますよ松浦社長多いね ぱい来てます井川遥ちゃんエグザイルも来てますね上野樹里ちゃんとかも大塚愛ちゃんねえっちも来てますよあのロビーも来てますねちょっと見てくいロビーいっぱいほらいっぱい来てる。どうぞどうぞ。おかけください。おはようございます。 おはようございます浜崎あゆみちゃんああゆみちゃんからメッセージ A ネーションの打ち上げでお酒が強そうだったので今度伸び比べしましょう <laughs> え、はい、酒強いのいやいやそんな強いですかねわかんないですけど、うん、多分お酒飲んでもそんな酔っ払わないっていうか強いんだそうですか、まあ、可愛い顔してね <laughs> 怖い顔してるね月曜日あれお疲れ様でしたあお疲れ様でした、うん、あれいまだに俺意味わかんないんだけどさ、はい、女性にこう見つめられると、はい、キュンとくるのいやキュンとしますねそれはあのなんていうかこういやこの顔だったら女性は見つめるって <laughs> 見つめるよいやそれは、うん、多分 あのそのお店ってあの飲み屋さんだったんですけど、うん、あの結構お酒も生えてきたし、うん、そこで誰か誰かすごい見つめられると、うん、なんか誤解しやすいんじゃないですかねそうそういえばだと。えなんかす本当に自分のこと気に入ってるんじゃないかなって気に入ってるから見てる <laughs> 誤解じゃないってそれは気に入ってるから見てるんだだってあの今のお客さんの誰か一人ずっと見てるとキュンとするんじゃないですかねねね 今全員見てんだよキュンキュン来てたらすごいことになるよこれ全員見てるよはいドキドキしちゃいますねドキドキしてる、はい、韓国の人ってさ、はい、体鍛えるよねみんなそうですね結構鍛えてますねみんな大体いい体してるよねじゃあ元から体がちょっと大きいっていうか、うん、はい、もっとスポーツなんかやってたの いやスポーツはやってなかったんですけど、うん、今日筋トレが大好きなんで筋トレが趣味なの、まあ、趣味っていうか、うん、あの時間があったらもう毎日やってるみたいな家で、まあ、家でもジムでもへえ家にこうトレーニングの機械なんかある、ね、まあ、ダンベルとか、まあ、簡単なマシンとか置いといて、うん、あのうちでもじゃあジムに行ってやって帰ってうちでも暇な時 やりますねテレビ見ながらでもこうやってんのやりますねすごいちょっと触っていいあじゃ力ちょっとちょっとちょっと力入れて <laughs> いや今 <laughs> 今ちょっとこれっぽいおすごいねあここもすごいじゃんすごい よいやこれは恥ずかしいですねすごいねありがとうございますき筋肉の名前とかもじゃあ覚えてくるだんだんとそうですねあのニット筋サント筋 <laughs> なんとか筋肉の名前む難しいよねすごいね頑張ってますね頑張ってね体脂肪なんかあんまりないでしょ、大体ないですねないよね そうですね脂肪はあんまりないですね、うん、肌綺麗だしねありがとう <laughs> 一日何時間ぐらいトレーニングしてる時間でいうとえー、っとですねあの有酸素運動が結構多いですねでも有酸素運動というと、はい、エアロビックスみたいなこといや <laughs> あのランニングマシンで走ったり するのが結構多いですね俺ねランニングマシーン何回かやったことあるんだけども、はい、全然つまんないんだよねそうあのあれです持久力ですね持久力ってああ持久力、持久力はいあ持久力ない根性ないあ本当ですかだか景色変わんないから普通のあの公園走ってた方がいいあマシンだとちょっとつまんないですよねつまんないつまんない、だ大丈夫マシンで あ全然大丈夫ええー、何時どれぐらい走ってんの二十分ぐらいけど走ってんのはいまあ自分の体のためだったらもう全然、何でもするの、はい、すごいね自分は体のためだったらどんなトレーニングでも構いません、ね、まぞまぞ <laughs> いや違いますよそれけどあのあの十年後の自分のためにちょっと、今から頑張らないとなみたいな。はい 今いくつだっけ今今年二十四ですね二十四かすごいよこれいや本当恥ずかしいって本当に腹筋おお腹筋すごいすごいねうわ まあなんていうかこう、やっぱお酒好きなんですよ。あお酒好きリさんも好き好き好き好き、うん、でおさお酒飲んで太るのがちょっと嫌だからちゃんと、まあ、その分筋トレもちゃんとやってちゃんと走ってお酒だけじゃ太んないよ食べるからでもすごい食べるんですよ自分あそうあ、はい、それじゃ危ないね来るねそうですねだからお酒だけならね太んないよ えー、そうですねそれは、うん、アルコールだけだとすごい辛いもの行くんだよねいや結構好きですねいや噂によると、はい、噂によるとすごい辛いもんいけるらしいねそうですねあのカレーでこうココイチっていうカレーあるんじゃないですかココイチ行くいや好き本当好きだから、うん、すごい食べてるんですけど、うん、あの辛さ1から10まであるんじゃないですか、うんうんうん そう辛さ10辛さを頼んで、うん、そこでまたあのデスソスっていうあのすごい辛いソスがあるあのどころのマークのやつはいはいはいあのあの一番一番これこれ以上危険だというソースがあるんですよえー、あれあれを銃の上にかけるのまたそれをかけて食べたりマゾ <laughs> すごいねで周りの スタッフがちょっと一口食べてみたら、うん、もういやもう意外ってみたいないやあれ危険だからドクロのマークがあるんだよそうですねあの中華そば好きあ好きですねものすごい辛い中華そばがあるんだけどねあ本当ですか今度教えるよあお願いします俺はね俺俺は大体こうお箸で、はい、その辛いのをこうスープをこうなお箸つけて、はい、舐めただけでもうダメ えそのぐらい辛いですか、うん、す行こう行こう行きましょう行きます行きます俺はもうそれだけで行きます行きますそれ、はい、それのさらに、はい、その倍ぐらい辛いやつがあるらしいんだよええー、青青、は青唐辛子で行きましょう行くまこれを食べる人はその店で一人だけしかいないらしいんだよねしかも女の人らしい、うん、あ本当ですか、うん、いや挑戦してみる勝負しよう はい、後で教えてください、はい、すごいよいですねいつ頃から彼の大事ちっちゃい頃大丈夫だったいやあの韓国人だと、うん、本当にすっごいあの若い時からキムチとか普通に食べるんであでもそんなレベルじゃないよいやでもどんどんあの大人になるなりながらこうすごいもっと強くなるんですよ辛さにあそう慣れて、はい、へえ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 マジはい、うん、あのまあ役あの自分の役がこうすごい明るくて、うん、いつもいつもすごいあの前向きにこう生きていく、うん、そういうようなキャラなんで、うん、あのその前あのお芝居をする前にちゃんとこう、なんかテンションを上げて上げて、入るから多分撮影一日撮影だと一日ずっとこう一日テンション上げてるのテンションが上がってるみたいな感じですよね。 どうやってテンション上げるのいっぱい喋って本番前いっぱい喋るいっぱい笑って、うん、いやこれ本当なんですけど、うん、タモリさんの顔を思い出したらすっごい一日幸せになるんですよ <laughs> 俺の顔思い出したらあのもうあの本物の方もすごいあれですけど、うん、いいんですけどあのキャラクターになってるんじゃないですかタモリさんってなってるなってるいろんな、はい、ああのスラップとかそうそう あれもそう <laughs> なんかなんかそういうキャラクターを思い出すんですよおおすごい幸せになる今日あれあ取って帰ってあれあただでいいですか本当にただただで本当本当ですかね <laughs> 野菜 会場100人の女性がスイッチ持ってますんで、はい、1人に該当するアンケートを出しますと私はあのキャラクターの携帯ストラップ差し上げますんで、はい、あ前当た当たったことあったんですよねあ当たった、はい、この人だけおおそれじゃあもう一個取ってくださいはいえー、っとですねあのー、1週間、あの毎日、うん、絶対こう1食はあのカップラーメンを食べたことあるああ 一週間あ一週間一個です一個だけど毎日ですね毎日一個カップラーメンを毎日1食毎日毎えあ毎日そうですね一個はカップラーメンを食べてる人スイチョンお願いしますああ多すぎるよ多い 当にいや多すぎ次はお友達で紹介してるはいいいですかあいいですよじゃああの僕が紹介する友達はエイタさんですおお れ上田健今一緒にあの共演あのドラマで共演されてるんですけど、ね、いやあのこの人はすっごいかっこいいっすよかっこいい逆にほ本物の方がもっとかっこいいっていうか、うん、はい多分月曜日ね、うん、おますかはいもしもし もしもし。エイタさん。 <laughs> え、今日撮影ですか。今日はね、違うなんか番組の撮影。あ、そうなんだ。いつも忙しいですね。うん、じゃあ、あの、タモリさんに変わりますね。はい。月曜日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。明日いいと思うんですが、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあ、明日来てくれるかな。いいと思うお待ちしてます。 ちらで